Eu creo que é a mellor noticia posible. Non é a mellor noticia posible só porque teñamos conquerido non? que a Escola é eh, uni, Universitaria de Enfermería que depende ata o de agora da Deputación de Pontevedra vai a depender eh, de, directamente da Universidade coa creación de esa facultade que eso para nós é relevante porque creemos que as cousas deben de funcionar ben, senón por lo profesorado e polo alumnado, que van a ter moitísima máis calidade educativa, que van a formar parte como unha facultade de primeira da universidade. Os alumnos que forman parte das escolas actuais eh, pasen a ser alumnos ao 100% da universidade, que podan participar na vida universitaria ao 100% e non dun xeito, digamos, vicario. No, no curso eh, 24-25 xa teña non só o grao de enfermaría, que vai a ser un grao único para toda a Universidade de Vigo, sino tamén o mestrado. Tamén que isto é posible gracias á suma de vontades da Universidade, do seu reitor e da súa equipa, de esta Administración Provincial da dirección e do profesorado e alumnado da Escola de Enfermería e tamén da Administración Autonómica, que tamén vai a xogar agora un papel moi importante. Imos a traballar xuntas e xuntos. O profesorado é sensible en aquellos aspectos que se puedan hacer de que tiene que hacer las la formación necesaria para integrarse en el organigrama y los estatutos de profesores de la universidad. Todo o que nos plantese a Ubigo vai a ser sí, porque crear unha facultade de enfermería é fundamental para a nosa provincia.